Saluton kai bonvenon al nia lasta Zamenhof medito pri la uh, poemo La espero de Zamenhof. Tio ne signifas ke gi estas la lasta Zamenhof medito en tute, pardonu. Fakte ni uh, legos la finon. Cune la finon de la poemo. Nia diligenta collegaro en laboro pazza ne lazzigios gis la bella songio del homaro por eterna ben effectivigios. To, kia maniere Zamenhof finas la poemon? La diligenta collegaro. Li iam parolis pri la pazai batalantoi cae la esperantoi, Kai nun li nomas ilin nia diligenta collegaro do tio nestas la popolo de la mondo sed estas de nove le esperantistoi. Kiu estas diligentai? char ili loyale sequas la neutralan linguan fundamenton sen iri alla reformoi alla rivaloi de Esperanto, tio estas la suba messaggio, mi pensas, cae ili, la pazza e la, la pazza e batalantoi, ili laboras pace. Estas pazza laboro. Do, tio estas, ni diru, al voco al laboro semper forta, cae pazienza, char uh, ili ne lazigios, Gis ciam? Gis la bella sonjo del homaro, quo estas ciam la popolo i faros en consento un grandan rondon familian, andona estas nur la fina venco, ciel niam vi disiero, por eterna ben effectivigios. o esas tiu eterna ben? La omitio esas la sanctio de la regnoi, de la registaroi, en moderne terminoi, pri la daura existo de Esperanto kiel oficiala internacia lingvo. Tio estas la efektivigo de la beno. Do, estas interese vidi kiom da vorto e rilate alla la religia sfero aperas en citiu poemo comprenibile la espero, iam estas tre grava virto, speciale aparte parte por uh, hebreoi, por iudoi, en la Biblio. Do, ni vidas sanctan harmonion, sancta signo del espero, cae eterna ben. la sancta signo effectivigas la sanctan harmonion por eterna ben. Do, iu sense, ciam la espero realigios, ni iros for de la tempo, ni eniros eternetson. Eternetso estas la fino de la tempoi char uh, eh, oni ne plu devas calculi la tempoi dum eternezzo. Cae tio estas la momento ciam la esperantismo estos nur stud obiecto de la historiistoi, char uh, ne plu sensos esti esperantisto in tute. Tio estas mia interpreto de citiu fina strofo de la poemo. Ni cun meditu ciu cae ies case ciom grade citiu bela songe del homaro ancora actualas a parte por l'esperantisto in mem dum iardeco ni auscultis debato in pri finvenchismo e contra uraumismo e cotopo sed la mi la tiu debato estis uh, ne tro interessa fin fine char ambo aspectoi estas iam en la espero en la poemo sed ambo aspectoi estas mankai de kelkai traitoi qui enestas la man filosofion filozofion entute kia maniere ciu el ni sin metas sur la neutrala lingua fundamento tio estas debatebla kai kon compreneble kun metinda kun meditinda kun meditinda do ni kun meditu pri nia posizio pri la tuta afero de la espero almeno antau cantante dum la inauguro ni io mette meditu per tio. Ciu ne? Bone, coran dankon pro via attento, kai mi esperas che vi shatis citiun serieron en la serio pri la espero eble mi faros alien, mi shatas fari tion non iom da continuezzo en la medito serio kai kiel ciam, gis morgau cae antauen sen fine.